puta, ¡Solo un puta. ¿Qué querés que te diga? Lo que ya sabes, que sos un fracasado. No sos lo suficientemente hombre, a ver si te entra en la cabecita. No me llames más. Mira, buscate la vida, buscate la vida y sé feliz. Eh, Félix, en serio. No me jodas, no quiero hablar de eso. Félix, soy tu amigo y quiero ayudarte. ¿No te cansás de que te hagan siempre lo mismo? ¿Cómo podés dejar que te hagan eso? Contame, que quiero darte una mano. ¿No es que me tratás de pelotudo? No entendés nada, vos vivís en tu propia burbuja y, no y lo ves desde afuera. Tranquilo, Félix, no te calentes. Mm, te estás descargando conmigo porque quiero ayudarte. Le estás a cualquiera. No es sano todo esto que te está pasando. Soy tu amigo, te quiero. Soy dice no mercado no va a ser más, el Y monto, el dinero legal, 30 millones de dólares, lo vamos a manejar nosotros. O sea que estamos Bombera, que ya lo hizo con el tema del alcohol. a principios del siglo XX, Uruguay dijo, eh, mientras prendía el alcohol de Estados Unidos, Uruguay dijo, lo legalizamos y lo, lo pudieron controlar. Y polémico porque está toda la... ¿querés pasarla por el trato? Dale, vení. ¿Qué? Pero vení que es un segundito, dale, vení. Che, boludo, te vas medio bajón, ¿qué te pasa? Mira, esta vez invito yo. <laughs> Ay, Mira. ¿Te gustaron, no? Mira, por unos mangusos más te doy uno muy rico. Marce, ¿todo bien? Sí, ¿todo bien? no tienes una cosa, como que lo que me diste ya no me pega. Sí, está todo bien, mirá. ¿Qué es eso, merca? No, boludo, eso te perjudica al futuro, te a terminar reanimado. ¿A futuro? ¿Qué es el futuro? Vos tenés que vivir el presente ahora. ¿Qué te puedo asegurar que cuando salgas por acá, allá en la esquina, te pueda pisar un camión? ¿Cómo es eso? Mira, te cuento. Yo soy ateo, no creo en nada que no pueda comprobar por mí mismo. No sé si estamos hablando ahora nosotros, nada. Bueno, dale. <laughs> Soy un enfermo, pelotudo. Malo. ¿Dónde estás, Maru? Papá, mamá, tenemos calor.